guardate cosa ho trovato qua di fronte qua alla vetrina una bottiglia di chianti ancora hanno fatto festa di fronte al negozio Buongiorno. Buongiorno amici del canale Emelo, siamo qui di fronte alla nuova stazione della funicolare di Lugano, la Sassellina. Probabilmente, forse non tutti sanno, che questa qui è uno dei mezzi pubblici più cari al mondo. Un franc 30 x 205 metri, quindi è veramente una cosa incredibile. Ce l'abbiamo qua a Lugano. Ve lo spiego ancora meglio. Per farvi capire meglio ho chiamato una famosa agenzia di viaggi qua a Lugano. Andiamo avanti quanto costa diciamo il biglietto più costoso in first class o in business class in aereo tipo un mm, Zurigo New York una roba del genere ma 11.000 franchi 11.000 franchi bene la ringrazio salve buongiorno può costare 5.000 franchi come ne può costare 15 ok eh, va bene va bene Pete, è stato gentilissimo è stato gentilissimo le auguro buona giornata quindi 205 metri, 1 franco e 30, 1 km, 6 franchi e 50, 4.000 km, 26.000 franchi. Quindi business class o first class hanno una media dei costi che vanno dai 5.000 ai 20.000, costa meno in aereo. Avete capito amici che abbiamo il mezzo pubblico più costoso al mondo? Siamo i numeri 1. E ringrazio Boniga che è l'ultimo iscritto che è questo qui. Bene, molto bene. E vi invito a iscrivervi al canale e se non l'avete fatto il logo è qua sopra. A video camera converts the picture into a television signal.